Hello，大家好，我陈老师。今天本来没有要更新，但是老师今天实在是遇到了一件非常感觉很糟糕的事情哦。我们在这各位知道，其实这些没有什么大道理，今天也没什么特别的主题，今天就是老师今天心情很不好。为什么心情不好？老师也是人，老师也会心情不好。怎么做心情不好嘞？今天老师遇到一件事情，什么事呢？有一位客户，他我们这边，然后我们帮他求职，啊，也顺利了。 哦，我们让她怀孕，然后也生了三胎，哎，一切都是感谢神恩。但是嘞，小孩子嘛，你你总是会有生病的时候，生病的时候父母就着急了，着急了怎么样呢？哦，有些他们的家人就觉得啊，奇怪了，之前好好的啊，其他的其他姐姐哥哥姐姐都好好的，为什么？哎，第三胎怎么生病呢？哦，华人嘛，你生病除了问医生之外，你你会开始怀疑，哎，是不是哪里什么不对劲啊？哦，什么的。 以他们家人找一个老师，找一个老师哈，家长不是找我们的，那找其他老师没有关系。就像我们看医生，也不见得只会锁定一个医生。就说你多听听别人的意见，其实老师一直觉得是很好的事情。就说没有说你说一定要你是我的客人，哦，我帮你服务很多次，以你一定要找我，其实不是这个意思。但是呢，那位老师怎样呢？哦，开始我也认真听了，讲到最后说什么？你这个是大问题呀，哦，多大问题嘞？哦，你要三万六才能解决。 靠背，盖老我是老师啦，我其实我要维持形象了。但是真的是听到就觉得是说，因为因为客人把赖截都给我们看，好，那是说这个这这些我们都很久了，大概有十年以上的交情。他就说，哎，你那这个状况怎么办呢？我们就其实很简单讲，我说你其其实我们不能攻击同行。今天这边大概不会有什么字幕吧？我想应该语无伦次的感觉，应该不会有什么字幕。但是要注意一件事就是。 如果这小孩生病，好，可能就是有一些，可能就是哎，小孩子嘛，尿包尿布，有时候尿道感染啊，或者是咳嗽啊什么的。然后呢，你你你身为一个命理师，或者是你身为一个办事老师，我不知道对方是谁，说实在我也查不到他他到底是谁。但是呢，你你怎么可以跟客人讲是说你这个问题很严重，然后你要三万六的红包才能解决这个，他才能帮你解决这个问题，因为问题很复杂。生病的问题，今天我是老师，我也告诉各位。 生病，我们看到生病，我们可以说，哎，很多方法我们去讲，但是首要首要你要注意什么？你一定要先去找医生，因为什么？因为老师他不是医生，老师可以告诉你，你哦，今天这个我们今天遇到这个状况或怎么样的，但是首先医生为主，我们可以怎么帮你祈福，好，帮你加持，帮你干什么这个事情，那叫辅助，因为这些事情发生在身体健康跟疾病。 这个事情不是你，你要解决什么心理的问题，或是你要觉得你的命运的问题，或是你觉得人生什么样的问题，不一样，不一样，你知道吗？术业有专攻，老师不能去包山包海，就是说你今天你你所有的问题，我们都可以透过法师法会啦、佛法什么都可以解决，这不对的，这是不行的，任何的再怎么厉害的，就讲简单一点来讲好了，你既然是刘伯温在世。 他也不能跟你讲，他我包山包海，刘伯温呐，神机妙算刘伯温呐，他能不能包山包海的？我治病兼治国兼算命，全部给你 OK 的。诸葛亮在世有没有办法？没有办法，术业有专攻，你做什么的就会去做什么。你身为一个武术老师，三一命卜相没有错，医也在我们要学习，但是我们毕竟没有执照，我们不是医生，不是医生你就不可以去给你的客户。 说你这个小孩的疾病，要透过法师来去做，就做处理，这怎么是一个对的行为呢？是不是这个不？你怎么你我先不管说他是不是收三万六，哦，今天无论说三千六、三百六、三十六万、三万六都一样，不是钱的数量的问题，不是因为我们收价收费本来就很平价，然后看别人就是收很高，然后我们就吃味，不是这个意思。 而是说，你今天身为一个身为一个命理师，啊，就算你是法师，就算你会茅山术，就算你是降头师，今天个人的问题，他就是小孩生病，哦，小孩生病哦，身体比较弱一点，那没办法，因为每一个小孩生下来，他就是有个体质。我们无论通过命名什么东西，我们可以帮助他好一点，但是没有是说完完全全的这个人。 我操，他妈我们指定伯父后，他自己人生的 perfect，他完全不会生病，不会咳嗽，不会感冒。我讲这样你信吗？不可能，不可能！就算是名医在，世，华佗在世，他也不能说曹操，你这辈子他妈的脑袋切了之后，你这辈子不会感冒，不会生病，长生不老，没有这回事情。所以各位，这种这种很奇怪的桥段一直会出现在我们的华人社会。所以说，你说命理师这个这个行业，有时候被别人当什么神棍，说随便一个发言都被人家放大解释。 就是就是说，就会有这种人，他怎么样？他就喜欢去用这种不正当的。其实老师敢敢这样讲，这是不正当的。你看医生，一切都以医嘱为为准，一切都以医生的他的规划、他的用药，或是他体质调养，这个你要透过医生、营养师，不是你两经来做啥，就一点改管，这嗯绝对不是这样，各位。 老师有很十几年、十几年的修养，我们学习很辛苦，很多事情我们有形的、无形的，我们可以去解决，但是仅介于我们的命理武术的范围以内。你有没有执照？好，你有没有医生执照？你有没有药师执照？你有没有营养师执照？你有没有心理心理咨询师执照？这些都是一个你不能超越你这个社会中你所要做成的法度。 有人说啊，哎，那个老师都都敢这么讲，为什么你不敢这么讲？是不是你的技术不如人？不是技不技术的问题。啊，老师也曾经这十几年来职业过，从年轻职业到现在已经有点都白发，满一半都白头发了。或者开始质疑啊，但是好，你质疑没有关系，我们还是一样按照专业。你今天如果医生他很年轻，你就不给他看病吗？没有问题，我们在我们专业去做，信不信是你是客人嘛，我们服务嘛，我们提供我们专业服务嘛，对不对？ 有些委任律师，律师觉得他觉得律师不好换掉嘛，那就代表律师不行吗？不是，对不对？这很多很多的状况，就是说今天哦，老师在抱怨，今天反正今天老师订阅人数，哦，今天只是要讲一下老师想讲的，真真的是这个各个观念，哦，老师觉得是说命理界成层出不穷的，老是会有这种三万六、六万八、九万二，然后嘞，你没有几万块你不能解决的的的业力，哦。 这不可以这样子，各位哦，各位好朋友有订阅我的这些贵人哦，请记得一件事情，不要去相信没有几万块就解决不了的事情，这个不是事哦，服务是有价的，但是你要先要想清楚。我们之前有个游戏叫还愿，现在因为政治关系要下架了，但是要想清楚一件事情，我们今天。 做这个事情，你今天遇到的问题，你是属于武术类的，好，那我们在范围之内可以这样处理。但是如果你今天是因为疾病，因为一些你其他有专业的人士可以咨询的，然后你不要来去说这个老师，我跟你讲，几万块可以帮你解决这个这个这个疾病、这个官司或这个很靠背的事情，都不要去去去去 believe 这件事情，这是。 不可以的，我们提供建议，仅此而已，对不对？这建这这建议是仅此而已。就算你看，我们举个例，如果这个律这个律师打离婚官司，啊，那他能够去只能能够去帮他调解夫妻之间的问题吗？你站在建，你站在你的客户立场，你当然不能站在对方的立场去。为什么？明知道你的当事人可能是无理取闹，但是你还是在你当事人立场去争取他最好的权益，这就是律师。 因为他的职责就是这个，他不用在乎她老公是不是外遇，他老婆、他对方老婆是不是爬墙，那是他们的家务事情。但是他的立场就要做好他他该做的事情。命理师也是一样，法师也是一样。今天处理是你生命中的三界的问题，不是你健康的问题。逾越这个分际，你就是变成诈骗集团，这不对的。 收法会的费用那就 OK。说如果今天那个老师说，哎，你收这个法会的费用，好，我们可以帮你加持，然后我们办这个法会，服务是有价的，OK。但是你是说，哎，你这小孩子发育不是很理想啊？你他妈的才六个月，你是怎样发育很理想啊？因多少人他小时候瘦瘦，长大很高的，对不对？这个没有是一定是谁什么问题，不要什么事情。 都把它让客人引导到哦，这师姐看他业力很重，看你俩就会出啊，不行，我不能这样讲，这段应该要剪掉。哦，不能骂脏话，当老师的包袱那个偶像压力很大，对不对？我们这个要注意哈，各位朋友。那老师也不去啰嗦，今天就是这样哦，没有很长，就是抱怨一下，不要去相信是说有人跟你讲他不是他专业内容，那你就不是医生，你是他妈怎么跟他讲说你做完法事之后他病就会好？那这样子的话，请问一下。 以前王永庆怎么会死掉？对不对？那所有有钱人都不会死啊！干他出得起三十三万六吗？三千六百万他也出，三亿六千万他也出，三十六亿他也出，他怎么会死？他怎么会生病？是不是没有可能的事情嘛？这个事情是医生做的。我们今天做的事情就是有分际，有有空间呐。哦。好了，谢谢各位，今天就是讲到这样了哈。希望各位如果是说是没有遇到这些事情的，那就需要理性一点。 如果你是有老师跟你讲说，今天他不是给你做法会帮你祈福，或是帮你改改善你这样子的业力，这个是可以的。但是他说做法会帮你治病治健康，好了，干妈的，他妈害死人！真的是这种这种事情真的是层出不穷，害死！人。这假博士也是这样死的，对不对？谁都是愚愚蠢到这种地步，这是没办法的事情。因为人在急的时候，什么事什么什么疾病乱投医，觉得不是投医了，你他妈投到谁？投到。 说到法法术去了，真是不是很应该了。我们可以加持的，可以是说帮你做功德，可以说帮你去处理一些额外的辅助，但是不可能是在于做完法会你病就好了，不可能哦，绝对不可能。我们要就事论事，我们的法的命理师有命理师的专业，医生有医生的专业，医生不能帮你解决哦你生命中的很多的一些命理上的问题。 哦，时运上的问题，他也不能告诉你什么时候可以让你好，走什么方向，让你人生慢慢变好，因为他是处理什么你的健康，我们处理什么，处理你的命运。当你知道人生在选择路的时候，怎么样选择的状况对你自有加分，就像导航一样，绝对不是包山包海一手打天王，好不好？谢谢各位哈，如果。 不好意思了哈，真的是好。如果真的是这个这个视频你看到了哈，请多包容了。老师今天脾气不是很好，好谢谢。那期待老师以后的单元哈，谢谢各位，拜拜。